ba ba ba ba na Ba ba ba ba ba ba ba ba banana. na ni ti ka ba ba ba na Yo plano fou, la mano no tout, ma banana, la camopita. ナとカリのポタトリカニマロマニカのチカババ